वो नाम मिला इसको वो तारफ़ मिला कि दहशत गर्दी के हवाले से मरकज़ी ऐसा शहर ठहरा कि जिसका कर और जिसकी अजियत इसके एक एक चप्पे पर शाहिदा है पिशावर को उस अजमत रफ्तार की तरफ लौटाने के लिए जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा काम किया यकीन उसका ताल्लुक पिशावर से नहीं मगर उसका दिल कभी भी मोहब्बत पिशावर से खाली नहीं रहा ये मौसम पिशावर है आज लोग अहल पिशावर उसके इस एहसान को मानते और इसका इतराफ़ करते हैं मैं मुलतमस हूँ मोहतरम मुकरम सीनियर वजीर अगरचे सीनियर का जो तर्जमा है वो बुज़ुर्ग वजीर होता है लेकिन नौजवान क्यादत का एक नुमाइंदा है मोहतरम मुकरम जनाब इनायतुल्ला साहब सीनियर सूबाई वजीर तशरीफ लाते हैं आपकी तालियों में